eitle Gesicht. Der Typ steht schon wieder draußen. Fass mich nicht an! Naja, gut, ich fass dich nicht mehr an. Klare Verhältnisse finde ich in Ordnung, ich verspreche es dir. Moment. Zu mir hat gestern wieder mein jemand gesagt, ich sei feige. Ähm, und ich glaube, es stimmt, weil ich traue mich jetzt nicht, die zu fragen, ob wir uns nicht vielleicht irgendwie kennenlernen könnten. Tja, und deshalb habe ich dir hier meinen Namen und meine Adresse aufgeschrieben. Für den Fall, du willst, dass wir uns wiedersehen. Woran erinnert sie sich? Was ist damals passiert? Wovor hat sie Angst? Sind Erinnerungen ansteckend? Steckt die Angst vor den Erinnerungen an? Das zweite Gesicht. Was ist da vorhin passiert? Da geht irgendwo in meinem Kopf eine Tür auf oder ein Vorhang wird weggezogen oder sowas. Und dahinter liegen irgendwelche Räume und die sind dunkel. Und ich bewege mich aber völlig sicher. Ich weiß von jedem Ding, wo es steht, was es ist, um es zu sehen. Wer ist denn das? Die sind hier einfach reingekommen. Bitte verlassen Sie sofort meine Wohnung. Ich Das es doch hier rein. Was willst du hier? Warum? Was ist denn hier? Was? Ich will es wissen! 220, ich rufe die Polizei. Bist du schon öfter hier gewesen? Also ich habe sie hier noch nie gesehen. Sie sehen auch nicht so aus, als ob Sie für das alles Energie geben können. Was machst du denn hier? Du bist ja reingekommen. Die Wohnung steht offen. ob es im dritten Stock einen Balkon gegeben hätte. Und ich habe gesagt, ich kann mich nicht erinnern. Jetzt sehen Sie sich das an, die Fenster dort oben im dritten Stock. Und diesen Fleck. Das sieht doch ganz so aus, als ob hier ein Balkon gewesen wäre. Woran erinnert sie sich? Sie kann es sich nicht erklären, aber sie will es wissen. Das zweite Gesicht.